Merhaba JT Squad, kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün Nomender ve Nomender ihtiyacım var, ihtiyacım yok. <laughs> Baneba değil bu. ve ihtiyacım yok. 5 dakika önce yendim. Yeah. Evet. İhtiyacım yok. Ona tepki veriyoruz. Hmm, sanırım I don't know yet ama bilmiyorum. Dis sanırım olacak. şey yok dis dis olacak galiba. <laughs> ama Evet. Ee, videoya girelim direkt arkadaşlar. Ama Bu arada altyazı yok. Ee, ne olacak gerçekten bilmiyoruz ama inşallah iyi anlayabiliriz. Umarım. Neyse lütfen abone ol, like at, yorum yaz. Instagram'da bizi takip edebilirsin, videoyu paylaşabilirsin, katıl düğmesi ve onu basabilirsin ve Evet. Videoya. Videoya girelim. Nomender. Let's go. Oh! Reggae. These are the reggae no. vibes. Reggae. Um, this is um, reggae. Under the sea, can like Right. This is Biggie, man. Bezmiş hayatların örselenmiş öyküsü Metropolde dayak yemiş şiirlerin öncüsü Ve sözcüsü yasaklanmış hicimlerin döngüsü Memlekette Türkçe rap mi işte ömür törpüsü Ne o kuzen yeni düzen marjinal ve postmodern İndi bindi bir top olmuşsunuz postmodern Adımı için Var mı ağza almayan Kaldı mı lan rap hakkında hiçbir fikri olmayan Ve muhterem kaos I noticed something yeah. about um what's his name Norm Ender. Like no matter the beat, his style is always just the same. Like yeah, true though. True. but I love this reggae style though. Mm. But it's like no, like the beat didn't make it any more different from what you used to yeah sing, what you used yeah. to sing normally so Bakan inside bir de. Mhm, olup hep. Gündem arıyorsun ve muhtemelen linçleyince kendini şah sanıyorsun. Hayır, o koltukta sönmeyen bir tütün var. Kaybeden bir gençliğin ve katmayan bir götün var. Kusura bakma. Bence bu çok farklı ya. It's çok different. farklı. Çok farklı. It's oh. too different man. Like Honestly, I don't Okay, say something for me though, it's like still the same mechanic side mm-hmm. kind of style, but mm-hmm. the beat is different though. Yeah. For me. Sana bakınca neyzen oluyorum Ney? Moğollarda eşlik ediyor bir şey yapmalı Hey yeni bir reçete yazıyorum bu antidepresan Senin jargonunda söylesem moruk beni bir sal Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara the um, yoke means there's no need. Or Yeah, I don't need. I don't need. I'm not in need of something. I don't know exactly. Uh, I wish we understand the lyrics though. Yeah, but actually, was like talking about himself that like I'm I'm happy, something like that. Maybe it doesn't. Like I don't know, but I don't really think it's like a diss. Yeah. Since it's like just I'm saying okay, I'm good, and you know. Mm. ihtiyacım yok Hiç sahte dostlara Duygusuz samimi olmayan afilli bozlara Hiç ihtiyacım yok Hiç böyle mutluyum Okey seviyorsan işte yol Çünkü ben buyum Ne söylesem bu keşme He's talking us. <laughs> but he said, I'm like, if you don't like me this way, then fuck off. Not like fuck off exactly, but like get up, get out. Yeah, this, is, this is me yani. Aa, gerçekten böyle bir şarkı gerçekten seviyorum. Hı hı. I actually love this song so much. Bayildim. Am I? Bayildim. Yeah. Bayildim. I love it. I love it. Ama, yeah, based on his former songs that I've heard. Yeah. This has actually brought my what's it called, my like for him up back because oh. I like this style of song. Yeah. You don't have to like this is a song this is this is a song that we can all like you know relate to and yeah, stuff. Yeah, yeah, yeah, But no one can relate to this to another person. Mm-hmm. Gitme geçti, ben de yaşıyorum Ve gördüğüm bir sorun olursa şarkılarıma taşıyorum Bu fitneler, fesatlar, bu suya yatmış hesaplar Ve sanma bu dertleri ben ellerim cebimde aşıyorum Bir dakika dur, sakin ol, yarın için bir düzen kur Eli silahlı, beyin hasarlı, cankilerden uzak dur Özünü sev, bir kendin ol, güneş tepende doğmasın You know what, you know what, One thing I like about Norman Day, yeah, people mm -hmm. say we are so much into speed and all that mm -hmm. But you can't deny the fact that this guy is not even close to a fast rapper Yeah And he's always killing the beat. Like yeah. he's always there on point. Yeah. And I think he's one of the like ignoring his lyrics, dissing people, talking mm. about Tupac and all that, Jezza, Sagopa. Aside that, you can't deny the fact that he's very good. Yeah, yeah, actually, rapper. he's one of the best like, when it comes to flow and, and beats that, and right? lyrics. His lyrics is actually on top there. Yeah, like yeah, forget, yeah. He's forget lyricist. Yeah yeah. yeah, yeah, yeah. He has good lyrics, but just that most times when it contains what's it called, like so curse words and one. disease and everything. Just looked like it was like all he did was this yeah. and stuff. But I like this man. But like he's really changed a lot. <laughs> like in this video, yeah. He's rich. He's really changed a lot. His face. Mm-hmm. I think he shaved. <laughs> yeah, he shaved. <laughs> Efendi Mercedes'li boş hayalin olmasın Bak çocuk ben bu yolda tek tabanca bir çınar Ve sende amacı olmayan bir kuru gürültü var Didaktik istiyorsun ama idollerin ya Gold Digger ya Pablo Escobar Bak çocuk papağan olmuş ağzımızda rifle o Benimse metaforumda nükte istidadı çok Bak çocuk şiddet eğiliminde tipe özenme dur Onun tenasül uzvunuzda hiçbir farkı yok Hiç acım yok hiç böyle mutluyum Okey sevmiyorsan işte yok çünkü ben buyum One thing actually about this song, mm -hmm. the, the, the, the, the chorus, It's actually really catchy. İhtiyacım e yok. İhtiyacım e yok. Hiç ihtiyacım e yok. Hiç ihtiyacım e I don't know nothing. Anything. Hiç ihtiyacım e Yoksan işte yok çünkü ben buyum. Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara. Duygusuz samimi olmayan afilli pozlara. Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum. Okey seviyorsan işte yok çünkü ben buyum. Hiç. see how you can rap to this kind of beat, right? Mm-hmm. Yeah, like yeah. it's no basic yeah, it's, thing. Yeah, man. this beat's actually meant for like reggae singers. Reggae, like when you're high <laughs> and you yeah, yeah. sing, man. I know these guys can call me other four. We Oh, nice sunset though. Okay, okay. I mean, it wasn't a basic song, but it wasn't like over the top, good kind of song too. You know, it was just a song for vibe. I think. I mean, the only time I would listen to this song is when I'm relaxing and all that. Mm-hmm. I think the song was amazing. Yeah. It was really amazing and like it's actually something I've never heard before, so yeah, mm-hmm. Yeah, hook. <coughs> yeah. Like as the beat started, yeah. I was like, ooh, reggae, wow, wow, wow. Then he also rapped on the beat again. Yeah. Said, yeah. like it's, I was mind Yeah. And yeah, the song was okay, but it was just like the same style, kind of the same kind of style. Yeah. But, it was good. Yeah. <clears throat> evet işte bu kadar arkadaşlar. ihtiyacım yok. No mindir. No mindir. Lütfen like atmayı unutmayın. Abone ol. Ee, bu videoyu paylaş. Bir, güzel bir şey yorum yaz. Ve evet bir dahaki sefere günlerine kadar barış.